السلام عليكم ورحمة الله نحن في الآن في منطقة بيلي كدوزو غوركنار طبعا جينا نصور لكم شقة مطلة على البحر ثلاثة غرف وصالة thank you جينا للمجمع طبعا مميزات المجمع لها مصبح خاص لها حراسة أمنية لها جميع الخدمات حديقة خاصة للأطفال موقعها أيضا جدا مميز طبعا نطلع نصور لكم الشقة ونعطيكم كافة التفاصيل طبعا وصلنا للدور الرابع شقة عبارة عن ثلاثة غرف وصالة رقم الشقة عشرين زي ما انتم شايفين أول ما ندخل هاي نظام الفتح الذكي هذه الدواليب دواليب الأحذية الله يكرمكم أول ما ندخل طبعا الجهة اليمين هذه المطبخ طبعا جدا واسع ما شاء الله لها إطلالة على البحر إن شاء الله هالشقة طبعا الشقة ثلاثة غرف وصالة مية وسبعين متر مربع هذا الصالون ما شاء الله تبارك الله لها بلكونة صغيرة طبعا في الشقة يتوفر ثلاث مكيفات هذا المكيف الأول هذه الغرفة الأولى هذه دورة المياه الأولى طبعا هذه الغرفة الثانية وجينا هذه غرفة النوم الرئيسية شاء الله تبارك الله في منطقة بيلك دوزو بيكتك مزال هدوة المياه الخاصة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين